早く打ちたいとか強く打ちたいとか技を覚えたいいろんな引き技やりたいとかそれらは全て市内の握り方がちゃんとできてるっていうことが大前提なんです百秋武道具店の動画 にちは百ブログでですやってますかもう今日は悪い竹刀の握り方を1秒でチェックする方法についてお話ししますみんな普段稽古頑張ってると思うんだけど剣道の中でね 竹刀の握り方ほど大事なことはないって思うんだよねみんな多分こう考えてると思うの早く打ちたいとか強く打ちたいとかえ技を覚えたいとかねいろんな引き技やりたいとか1本取りたいとかいろんなこと考えてると思うんだけどそれらは全て竹刀の握り方がちゃんとできてるっていうことが大前提なんですだから 早く打とうとか強く打とうとかね、えー、頑張って練習しようって思うんだけどその前に正しい握り方がちゃんとできてるかっていうのをチェックしてほしいんですそして今日はこのチェックする方法を1秒で分かるっていうそういう方法をお教えしますのでぜひ聞いてくださいえ早速なんだけどやり方はまずは僕はこういうシール買ってきました別になくてもいいですなくてもいいしマジックで書いてもいいしえまずはこの中から好きな動物たちを選んでくださいじゃあまあ目についたえヤギ とカワウソにしようかねそれで左手に、まあ、ヤギさんこの辺に貼りますそして今度右手に下の方だね親指の下の方にカワウソさんこの辺に貼りますここまでが準備じゃあここからが本題なんですけど正しく市内を構えれてる人っていうのはここにカワウソいます左手ここにヤギがいますまっすぐ上から構えますまっすぐ構えた時に左手を右手に寄せます 左手を右手形変えないまま寄せた時にカワウソとヤギがくっつくんですこことここでくっつくここに隙間が開かないのが正しく握れてる証拠なんです市内の握り方が悪いと左手を右手にくっつけた時にほらここに隙間が開くんですくっつかないんですもう一回いくよすっほらくっつかないでしょ正しく竹刀を上から握れてるとすっほらここに隙間が開かない ここでわかるんですどうですかまっすぐ構えた時左手を右手に寄せてみるおここに隙間が開かないカワウソとヤギがくっついてるなら OK なんですよでもね難しいのは本当は構えた時じゃなくて実は振りかぶった時なんですよ振りかぶった時に多くの人がここにくっついてるのが開いちゃうんですよ開いちゃうんですなぜかというと振りかぶった時には竹刀が横から握ってしまうことが多いからなんです この振りかぶった時にまっすぐ握れてるかどうかここに隙間がないように握れてるかどうかなんですよねだからまずは左手を右手にくっつけて隙間がないことを確認したら振りかぶってみるその時に確認あ隙間空いてない空いてない触れる触れる触れるそしたらだんだんこの隙間右手と左手の隙間を広げてくる広げてくる 広げてくるああそうするとほら正しく握ることができました以上が市内の悪い握り方1秒でチェックしますのお話でした僕のチャンネルではこのように小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできるよ